nga, sakay ka, sakay ka. Eh, oo, titignan mo lang yung karakter eh. ko. Style mo, bulok. Uy, ganda ng motor mo ah. Ikaw mag-drive mo lang. Ito mo ginawa nila maganda oh. Ay, pinaganda na naman. Ay, ba't mo pinaganda? Ayaw, ano pagagandaan? Pangitin mo nila. Yeah. Ano ikaw kasi sumakay dito? Dadapa lang ako. Kasi sinabi yung hindi kita, hindi kita, hindi kita. Hindi kita ah. Ay, kita Wala. yung paa mo lang, madam. <laughs> Nalambot ka. <laughs> Dapat ikaw yung driver, di ba? Hindi, dyan lang, wardi mo kita. Eh, Kita eh! Kita! Sorry, boss. I'm lock daw. Madam, pasakay nga dyan. ng dinosaur eh. Wala ka dyan. Pasakay! Ayaw sa'yo. Ano pangalan ng dinosaur ko? Mindset. Mindset. Kobe, <laughs> corn beef na hindi. Gagi. Mali. Ano? Nawa, gusto ko yung gabi. Hindi mo alam pangalan ng dinosaur ko. Ah, T-Rex. Ano? <laughs> ano? Kevin. Hindi mo pala alam pangalan nito. Lagi kita kasama. Kita kasama. Ano pa pangalan yan? Basta alam mo yun, nasabi Yamite? na yun. Hindi. Yamite. Chichirik so, ano gusay? Gagi. ano nasabi ko na dati? Sir, sabi mo na dati yung pangalan nito. Kampi kita? Oo. ano kaya yun? Ano? gamot nito? Eh, sa alam. Ang dami pangalan ng dinosaur eh. Hindi ko alam pangalan ng dinosaur. Special pangalan. Alam, alam ko yan eh. Basta may natandaan ako dun yung pinapakain mo ng tae. Alala ko yun eh. Si Raulo. Hindi ka naman tumapakain ng tae. Alala ko yun. Di ba tayo doon yung sa akin chicken, sa'yo tayo. Pinili ng dinosaur tayo. Ano na yun? Tama na magali nun. Iyo ko nga tawa. Ikaw, gumanay naman. Patay si madam. Patay si madam. <laughs> Aray, aray, madam, aray, madam, aray. Patay ka sa akin. Meron na, meron. Hindi ka na makakalabas dyan. Raul. sige, sige, sige, sige, sige. Nakakalabas ako sa ginawa. Magic. ano <laughs> gago? Nagkalastas ako. Alam ko lang. Alam ko lang. Makakalabas ako. Diyan ka na lang forever. Ulo, ulo. Lapit na ako kalabas na. Hello, hello. Baliw! Hmm. Madam, bilis. Isa na lang yan. Makati mag-victory yan, ah. At siyang bahan ako. Tanggal sa akin, tatlo, eh. Bilis! Jem, pasukan mo dyan! Nakasuloy ako na yung trailer niya. Pasukan mo doon! Ayan na! Ah. Lakas, lakas! Kasi late na late kasi si Madam. Ala, yun ko kaya! Ayun, nakikita ko sila dito. Nakita rin niya ako. Ha? Nash, sinarash ako, Nash. Namatay ni Ate Yoshi. Solo lang siya. Sabihin. Ayun, tinamaan ko 51. Nauluan ko. Sakay, sakay, sakay. Ito, teka. 95, 95 na, search mo. Rushin mo, rushin mo, rushin mo, 95. Rushin ko? Na-95 ko. Nakapag-heal na yun. Ayun na, nakakita ko na dalawa. Wala, nakas ko mag-sniper today? Saan sila? Patay na. Nasaan ba? Natango. Natango. Isa ka naman nag-DOC. Oo, oh, meron dito sa taas. Kabar. Tao to. Cover na. Asan siya? Banda. Dito sa harapan ko yata. Kunin mo na lang yung mga kailangan ko. Ah, kita ko. Harap taas ko. Baba 14. Nagtago. Ay, di abot. Left or right ko? 335. Madam, ang tayo! Meron pa? Meron pa sa tabi mong puno! Ma'am Puro. Relax, relax, relax. Nahanap ko. Sige, huwag na sisilip. Sige, alam ko na nasa. Sisilip. Barili mo lang, barili mo lang. Rarashing ko na. Barili mo pa. Ah, okay. Kamusta yung isa? 62 yung isa. Isa pa, isa pa. Bawas ko yan. Yung isa, doon pa rin sa high ground. Ross Gaming? Kali. Saan po tayo si Ross? Kasi Diyan, diyan, diyan. Luwas. Kali, anong oh. floor mo, Kali? Naka ano yan, yan, naka M80. 80-20 pala. Ayun na. Mamatay ka sana, madam. Hoy. Mamatay ka sana. Hello. Hello. Ay, si Kiev! Viewer ko to eh! Andiyan sa'yo, Por, 4 Yan, viewer nga. Yan, viewer nga. Gaming. Uy. Nice next game. O kasi, mo yung crazy. Yun, nasa tutok na si madam. Yan naman yung tutok eh. Mag-copy na tayo na. Jamba, jamba, jamba yan. Jamba. Uy, sino yung bubog sa akin? Walang yun, wala na akong kalaban. I don't know. Sinasyo, binibomba ako. Demonyo ka talaga eh, no? Ba't mo Siyempre, ikaw lang namang gagawang masama sa akin. Wala, wala. Ayun o. Pag na 99, paano papatay ito? Oh, paano aray, kung... Aray. kung... Sakit! Oh, oh, buhay ka pa! Oh, buhay ka pa! Aray! Sara ko pa yung pinto, diba? Ako nagsara, ako nagsara, ako ano. nagsara, ako gusto mo, buksan ko na. Ako nagsara, buksan ko to, ako magsara ulit. Nasabay kita. Gago, gago, gago. Ako nagsara, ako nagsara. Uy, ano na ako gagawin ko na yung... Niragis na madam to. Ganun. Pew! Madam, bilis. Isa na lang yan. Makatimag victory yan, ah. At jambahan na ko. Ang rush sa akin, tatlo, eh. Bilis! Jem, pasukan mo dyan! Nakakasuloy ako, teko mahilap niya. Pasukan mo doon! Ayan na! Ah. Lakas, lakas! Lakas, lakas! Kasi late na late kasi si Madam. Ala, yung ko kaya! Nakatira kasi. Kinuha mo kasi yung bag na siya. Ngayon tuloy ako na tuloy magagamit ng mga sagot mo. Thank you. Yan, alam mo yung malaki na yan? Oh. Hindi yan. It, ayan, oh. ayan, yung may buyer na yan. Hindi yan. Oh. Oh. Gilid na, gilid, gilid. Ayan, ayan. Dumapa ka, umikot-ikot ka. Ay, glitcher na ako nun. hindi ka, hindi nga glitcher ang kulit mo. Tago yan. Oh, di naman nang wala na nangyari. Eh, bilisan mo! Naparas ka pa! Dumikit ka pa dun! Ito na yun eh! Sige! Sige! Wala na, hindi na ako mapa. Kabila, sa kabila, sa kabila. Hahanap ka dapat ng ng ano dyan, ng point. Mamama, na jackpot. Mamamatay pa ako yun. Eh. Hindi ka mamamatay dun, promise. Hindi ka makikita dun. Bilis na, dapa na dun sa kabila. Dapa na sa kabila. Bilisan mo nga, bumaga pa, madam. Sa kabila, sa kabila, sa kabila. Taragis ka sa kabila. <laughs> Baba! Ayun na, bilis! Bago! Hindi ko nahuluan! <laughs> Patatas! Hahamiyot ko si Nash. What's up mga bulbol? Huwag kalimutan i-click ang subscribe button, like button, pati na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago nating videos. Mag-comment ka na din para ma-shoutout ka sa mga susunod pang upload. So, see you!